que María Paluxi. Bueno, hoxe veñemos falar do rol das mulleres na historia. Esta gran obra que Concepción Arenal foi que cando ainda as mulleres non podían acceder aos estudos superiores como universidade, vestiuse de home. E así pudo, pudo acceder aos estudos universitarios e foi a primeira muller en España en rematarlos. Este gran acto que fixo Concepción Arenal foi representada en obras como A muller do porvenir. Moitas grazas por escoitarme, adeus, chicos. O ecofeminismo é un movimento, é unha filosofía nacida da unión do pensamento feminista e do ecologista. O movimento que se cree, cree que existe unha relación entre a degradación da natureza e a opresión da muller. O termo creouno François, François Dumont. En 1974, en 1980, celebrouse a primeira conferencia ecofeminismo, ecofeminista en Hamsters, que foi a que realmente deu orixe ao movimento ecofeminista. Viva o ecofeminismo! Hola chicos, sí, estou aquí. Hoxe vou falar de feminismo, como podedes ver. E o feminismo é unha ideolóxico procede do francés así, eh, así según a, según unha filósofa que utilizou como nome dunha enfermidade do corpo do home. Por segunda vez utilizou no Alexander Dumas, que utilizou como adxetivo con sentido pesorativo. Que quere dicir eso de pesorativo? Pesorativo quere dicir que utilizou como un adxetivo eh, despreciado, dicindo «Ala, es ministro, non sirves para nada», foi como utilizou. E por último, a filósofa e pioneira Albertine Handel utilizou como adxetivo que coñecemos agora mesmo, co significado de igualdade entre os dereitos das homes, dos homes e as mulleres. Eso foi, eso foi como utilizou esa, esa pioneira e filósofa. como ahora en la actualidad, así que ya sabemos, a seguir otro ejemplo, a misma igualdad entre homens e mujeres. Gracias, chicos. ¡Que viva feminismo!